se cantan los himnos en la guerra. Por esas duras sempiternas batallas que nunca tuvimos. Por todos esos amores que no fueron. Por las vidas quebradas por nuestra infinita y sana soberbia de abrazarnos al fracaso para poder seguir viviendo juntos, para poder seguir mirándonos, para poder seguir vivos y erguidos por haber sobrevivido todo mal. los hechos fuertes de la vida. Como esos sencillos terremotos que sin saber contienen el ruido de lo eterno. Un siglo envenenado la muerte tirada en nuestro lecho. Después de todo llanto, entre el dolor desesperado decíamos palabras, caminábamos de un lado para otro, esperando, sabiendo de antemano que nuestro gran amor vencerá la muerte. una palabra fuerte que nos hará posible el canto. Un canto poderoso que hará posible el amor. Arrasando ciudades, muchedumbres, como si nada haya pasado tu amor estremecido que aunque no quede mundo nos hará vivir para poder seguir viviendo juntos para poder seguir mirándonos para poder seguir vivos y erguidos por haber sobrevivido todo mal con la fuerza del odio contenido. Somos aún esos soldados que han sobrevivido. Hoy quiero cantarle a esos ardientes corazones por todo el dolor profundo tu amor sigue abierto al universo, nuestro amor sigue abierto al universo, nuestro amor sigue abierto al universo.